O burr tha, i kom thon me ma maru ni sharki. A ai ti a të thon ma maru po. Tha ky po as po ma jep se po ha as mos hajde me marr të hanë as të diell as një ditë të javës mos hajde me marr. Tha po qashtu i kom thon. Pse i ke thon kështu? Tha po ky më ka thon mos i marr atajt, mos i marr atbumit, mos i marr atë, krejt drunat më i ka përmend, tha çysh me maru. Thua o rroksh mesveti si me tha mi çu lmajt gëleshit malishevës i thin tha me nifar kace dy tha edhe jam shilm edhe ti lshun te pur bum bum bum ha mi jam lëshush po thot ky çfar dush duni me maru a jo a hajde kur dush merre çdo Fole fole fole Ç'është të duhet Ç'është të duhet Ç'është Gjysi dy livadhi e ka bashkë. Pa ti bajram në ju ti. E na kur s'po morë, s'kur s'po mirrem vesh mesveti, ke shqiptarë të vinë më nashtimin e i farë, ka zani e më në reknu të poshtë, atëherë mirrem vesh shumë letë. Në kohë të Azem Bejtës, edhe o thahin me një odë te Luka po, që asen a i pëthë, i kish shpjonu dikush xhanarëve, serbi kish thon, Azem Bejta o në Rezallë sonte në filan ven. e tjerë ata kohën tha hin aty kur kam hi ja nisën me sjell kur ja nisën me mshu o tha Xhemal Labrinja pra ky ti hin edhe ati tash ai zoti i shpisë tha edhe ecën xhenarët është aty tha po thet çka me ba mor Xhemajl Abrinja se i ban vllanë tha merrni be bir nxirrni tha ngjitni qitni e çoni tha shtinja do kashtë e çoni tej në brinjë pi Rezalle. Edhe qetën tha të ndesit ai se shtrim qaty po rren njoni kur po o a mo a thot a Xhemajl Abrinjës mo sa o blete këta kashtë tha katërdhjetë hoj ku mo ashtu tha në Rezallë me hoj po sheq ai a atë në Rezallë a tha shkoj të blej ose e ndrroj me hoj a petë